有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜？天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白谎话假话，还有坏人。 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个困场，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得过吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩做伴一同前行吧。毛驴的破浪，马脸的散发。 还有什么值得害怕？怕哪要走到海角天涯，那那就就就和我整理好好行囊再再出发。探险的路在你脚下，说上见吧。还是应该派人去监视魔头的动向，就由阿亮和猫奴一起去监视，三天后在铁堡会合。 我再也不是以前的那个马妞，我已经脱胎换骨，要去迎接美丽的新人生。水观音，魔法重生。这这，包大人要我赶来通知你们，他正在五公里外集结兵马，交给你们的信号弹千万不要放错了。 此次进攻的计划是，按照地形的制高点发挥炮火优势。嗯，此处视野辽阔，正好俯瞰青林温泉。报告大人，运输队到达。哦，许公主的承诺到了，快迎接！下，跳。 玉温虎营奉旭公主的命令向包大人报道，弟兄们一路辛苦了，立刻将车上的东西卸到台上，安置在指定位置，调好定位。哦，好大的牛车呀！信号弹交给前往青岭温泉侦查的人了吗？哼，嗯，Yes，包大人放心，我办事非常牢靠。 我只是不放心乌龙院那个傻小子。哦，那些士兵在谢什么？那是公主特别调来支援的武器。呃，包大人，您曾经和火宝原理交手，吃了大亏啊，这次不怕吗？哼，本火营的轰天雷，射程精准，威力强大，两百公尺内灰飞烟灭。酷酷酷酷毙了！ 只要侦查出目标确实在青林温泉，我就立刻开炮，将其夷为焦土。 <laughs> 等等，那放信号弹的阿亮和猫奴不也会被炸烂吗？这是战争，牺牲在所难免。 <laughs> 原来你是利用我，叫他们去送死。 密道，我们从这里潜入密室。韩国人太强了，又搞密室又搞密道。哎，扎死我了！哎，哎呦，好刺！哇！哎，等等我！哎呦！嗯，这是什么地方啊？ 嗯，这脂粉才用过不久，嗯，他们肯定来过这里。哦，好浓的味道，是香水打翻了吧？你看，嗯，这是马妞的衣服，她的衣服怎么会在这里？沙克一不会把它吃了吧？都是排骨，没几斤肉啊。现场没有血迹，他应该还活着。嗯，黑猫在叫呢。巴金一定是发现了什么，过去看看。 哇！这是，这都是什么东西啊？好壮观，像一支军队。这是缩小版的兵俑。为什么会有这么多的兵俑？是谁做的呢？管他的，我们再去别的地方找找。嗯，嘿。 好热啊！这里除了温泉啥也没有啊！哎呀，今天可把我累坏了！有人来了，怎么办啊？快躲起来！不会吧，躲进温泉里。哎呀，没办法，煮熟就煮熟了吧。腰酸背痛，正好泡个温泉，消除疲劳。 奇怪了，明明听到什么声音？过来，有好东西给你看。哎呀，真是的，连洗澡的时间都不给人家。刚才那个女人背上的纹身和庞贵人的一模一样，可是她已经死了。 我们跟上去看看，查个清楚。好。巴金呢？嗯。烤熟了。您要的恒勇我已经做好了，请验收吧。他们好像在交易这些陶俑。等等，好奇怪啊！那女人为什么长得这么像庞贵人？ 好极了，赏金一百两。呃，不不不，没那么多，工钱只要三两银子。这只是定金，我还需要你再做几万个，行吗？行，当然没问题。大老板放心，我多的是人手。嗯，足金金条，好好干活事成后另有重赏。多谢大老板，多谢大老板。嗯。 主子才复活，哪来这么多钱？哼，你以为我以前是白活的？ <laughs> 不愧是主子，千年前积累的财富也如此庞大。可主子花这么多的金子，就做这么些泥偶？这些你眼里的泥偶，是我沙克一未来征服天下的大军。你不是会招魂术吗？为什么不用活人，却用没有灵魂的泥偶呢？ 你有没有心？不会背叛我啊！主人能控制女友，就像制服沙那样。拿来，伏杀傀儡术，耶！ 果人神功盖世，吓坏奴家了。跪。好，水观音将军，我的兵勇气势如何呀？主子的气势震天。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！快发出信号弹，通知包大人。不对呀，对呀呀。怎么了？呃，忘记应该放哪种颜色的信号弹了。黄色。 太显眼了，不行。紫色太老气了，也不行。蓝色吗？唉，太忧郁。哦， <laughs> 还有桃色的，让我想起了初恋。啊，是我的幸运色。喂，快点呐！先随便放一个再说吧。哇！那是什么？那是军用的信号弹。有人在窥探我们，快去抓住他们！ 哟，水将军，这是主人的奴仆，轮得到你来指挥吗？你这小人，主子，你说是不是啊？过去抓人！不好，咱们曝光了！都怪这只蠢猫！敌人冲过来了，快闪人！管它什么颜色，全都放了！ 哦，包大人，阿亮他们发信号了。你是怎么交代的？信号为何一下子一下黄？呃，这这这个嘛……啊！苏背圣女，我们被包围了。闪开，别挡大爷的路！啊，快看，是红色的，那是进攻的信号。轰天雷，准备！ 开火！嗯，天上有什么东西掉下来了？是炸弹！快闪人呐！喵！啊，这这好夸张的威力！哦，就是这样。听着，准备三连发，给我狠狠的炸！愿老天保佑阿亮和猫奴他们俩平安呐！ 臭包子竟然狂轰滥炸！啊呃！哇，又来了！快跑呀！呀！啊！前面没路了！悬崖！现在怎么办？没地方躲了。乌龙院之活宝传奇每周三零点准时更新。 扫描屏幕二维码，关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院，吃曼果零食，线下超商或登录淘宝、微信搜索曼果均有售卖，还有精美礼品等着你哦，赶快行动吧！ 天天练，棍棒刀枪剑，打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不凡，英雄少 刀马队集合，随我冲入敌阵！有埋伏！想要对付我，只怕你还不够资格。以后，他就是我的卧底。 备战，把那座山炸平！哎，你怎么脱裤子了？喂，太凶残！